खाद्य शब्दको परिभाषा चिनिया जनताको लागि बाँकी संसारको तुलनामा अलिक फरक छ बाँकी दुनियाँको अनुसार चिनिया मानिसहरूको सबैभन्दा अनौठो र विचित्र खानेकुरा खाने बानी छ जुन बाँकी दुनियाँलाई घिनलाग्दो पनि लाग्न सक्छ चिनियाहरूले सबै चिज खानुको पछाडिको एक मुख्य कारण उनीहरूको ठुलो जनसङ्ख्या पनि हो ठुलो जनसङ्ख्याको कारण सम्पूर्ण जनसङ्ख्यालाई पर्याप्त कृषि खाद्यान्न पुर्याउन बाधा हुँदै आइराखेको छ चीन गत शताब्दीमा क्रूर अनिकालको शिकार भएको थियो र त्यसरी चिनिया जनताले कुनै पनि जीव जीवात खानेकुरालाई मजाले खान सक्ने वातावरण निर्माण गरिसकेका छन् कोरोना भाइरस महामारी सङ्क्रमणको लागि पनि विश्वभरका धेरै व्यक्तिले चिनियाहरूको खाने बानी र शैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन् र महामारी सङ्क्रमणको मुख्य कारणले चिनिया जे भेट्यो त्यही खाने बानी भन्दै आएका छन् धेरैजनामा चाइनिजहरूले चमेरो तथा सर्को जस्तो जीव जन्तुको सेवन गर्ने भएकाले त्यसैबाट कोरोना महामारीको जन्म भएको भन्ने विश्वास प्रचलित छ चाइनिजहरूले मिठो मानि मानि त्यस्ता त्यस्ता जीव जन्तुहरू खाने गर्छन् जुन हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ चमेरो सर्पो कुकुर बिरालो सहित चाइनिजहरूले के के खाने गरेका छन् त जान्नको लागि कृपया हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र मन परेमा सेयर पनि गर्नुहोला साथै हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नु पनि नभुल्नुहोला नम्बर एक सर्पको सुप र काँचो सर्प हामीलाई सर्प देखेर निकै डर लाग्ने भए पनि चिनमा भने काँचो सर्पो समेत मजाले खाने गरिन्छ नम्बर दुई चमेरोको सुप हामीले हेर्दा एउटा कचौरामा चमेरो राखेको देख्दा असहज महसुस हुने गरे पनि चिनियाहरूले मिठो मानेर चमेरोको सुप वर्षौँदेखि खाँदै आइरहेका छन् विभिन्न सङ्गठनले चमेरोमा मानव शरीरलाई हानि पुर्याउने भाइरसहरू देखिने भए पनि चिनमा चमेरोको सुप निकै प्रसिद्ध छ नम्बर तिन सिल्पोम अर्थात् रेशमका किरा चिनमा रेशमको किरा पिउपा बाँकी रहेका रेशेय कोकुनहरू काटिएपछि खपतका लागि विभिन्न तरिकाले प्रयोग गर्ने गरिन्छ रेशमका किरा स्थानीय बजारमा धेरै तरिकाले पकाइएको वा स्टक गरिएको फ्रोजन र डिब्बाबन्दमा भेट्टाउन सकिन्छ चिनिया शैलीको रेशम किटहरू तपाईँको मनपर्ने तरकारी सोया सस र मसलाको साथ फ्राई गरेर खाने गरिन्छ नम्बर चार बिच्छी हामी मध्ये धेरैलाई बिच्छी देखेर निकै डर लाग्ने गर्छ तर चाइनिजहरूले त्यही बिच्छी मजाले खाने गर्छन् बिच्छी चिनको विभिन्न लोकप्रिय सहरहरूको सडकमा स्टिकमा मजाले उनेर राखेको अवस्थामा भेट्न सकिन्छ बिच्छी खानाले केही मेडिकल अवस्थालाई निको पार्छ र चिसो अवस्थामा रगत तातो बनाउन मद्दत गर्छ भन्ने विश्वास चिनमा पाइन्छ नम्बर पाँच कछुवाको खोरको सुप यो परम्परागत रूपमा विभिन्न प्रकारको कछुवाको तल्लो सेल र धेरै जडीबुटी मिसाएर बनाइएको हुन्छ मूल्य तल राख्नको लागि अधिकांश कछुवा जेली सामान्यतया उपलब्ध कछुवा प्रजातिहरूबाट आउँछ तर केही अत्यन्त महँगो विकल्पहरू उपलब्ध हुने गर्छन् त्यसै गरी नम्बर छ फ्राइड सिहर्स सिहर्स एक प्यारो सानो समुद्री माछा हो तर यो चिनको सडकमा खाजाको रूपमा पनि पाइन्छ सिहर्समा स्क्विड जस्तो स्थिरता हुन्छ र यो धेरै नुनिलो हुन्छ तिनीहरू प्राय सुपमा वा कबाबहरूमा फेला पर्दछन् र धेरै सडक बजारहरूमा पाइन्छ समुद्री घोडा खाँदा तपाईँ सावधान हुनैपर्छ किनकि त्यसमा धारिलो टुक्राहरू हुन्छन् जुन तपाईँको गिजा वा दाँतमा अड्किन सक्छ मांसपेशीको वृद्धिमा सहायता र मृगलका कार्यहरू पुनस्थापित गर्न सक्षम हुनु यसको केही विशेषता हुन् धेरै विश्वास छ कि कछुवा जेलीको नियमित सेवनले छालालाई स्वस्थ बनाउँछ